हरे कृष्णा ये हमारे रूप गोस्वामी प्रभु जो ऑल इंडिया पदयात्रा के पहले प्रेसिडेंट थे तो प्रभु जी का गांव है बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है तो गांव में आज पदयात्रा आए हैं तो बहुत सुंदर भव्य भाव से भगवान